Мальчик с девочкой бежали и на кнопочку нажали. Бип! Мальчик с девочкой бежали и на кнопочку нажали. Бип! Un garçon et une fille couraient et sur un bouton ils ont appuyé. Bip Uhum.